Cuando te miro, me siento como si estuviera en el cielo. Me siento como si estuviera tocando el cielo. Cuando te toqué, cuando te miro. pun bedorono kabeh mau iki. Nanti parane rene. Aduh. Diambil bro, diambil water nih. Water nih gurih, nyaman. cacing cacing ini kan gue gue enak dia udang untuk loro india Alah lah kubudine kok ngene. Wah. Melawang dia. tak tengah anggota tengah kayak mau sembuh pangan wak wak wah gak ilok wak ah, kayak wak Ada berapa kerugian ini <laughs> berapa triliun kita dekat suhu